Раздел 1. Упражнение 5. Послушай и повтори. А. Purple. Turtle. Nurse. a girl bird skirt a word worm homework a herb herd perch